နေ့တင်ပြမယ့်အကြောင်းရင်းကတော့ကျမတို့ steroid induced osteoporosis ပါဆိုတော့ steroid induced osteoporosis ကကျမတို့ဘလို့နေရာတွေမှာပိုဖြစ်တယ်လဲပေါ့နော် steroid induced osteoporosis ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့သူကဒီ secondary osteoporosis ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်လေး common ဖြစ်တဲ့ most common လို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ် most common cause ဖြစ်ပါတယ် သူကအသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျမတို့အဲဒီအာလူမျိုးမရွေးဘာသာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်အယိုးတွေမှာပိုးဖြစ်တယ်လဲပေါ့နော်ဘယ်အယိုးတွေမှာပိုးဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့အဲ spine မှာဖြစ်တယ် proximal femur မှာဖြစ်နိုင်တယ် ribs တွေမှာဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတော့ body temperature ကတော့အာအဖြစ်အများဆုံးပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီ glucocorticoids တွေဟာ trabecular bone ကို cortical bone ထက်ပိုပြီးတော့ထိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ vertebral fracture တွေကတော့ main ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ bone loss ကဘယ်ချိန်မှာအများဆုံးလဲဆိုတော့ steroid စပြီးတော့သုံးပြီးတော့ပထမဆုံး3လနဲ့6လအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် ကျမတို့ bone loss ကအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတကယ်လို့ steroid ကိုဆက်ပြီးအသုံးပြုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့နည်းနည်းနည်းနည်းဆက်ပြီးတော့ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့ travicular bone loss ကပိုများတယ်ပထမ6လအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ rate of ဒီဒီ effect effect effect ကပိုပြီးတော့များတာကိုတွေ့ရပါတယ် ဆိုတော့တစ်ခါ OB ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ steroid ကြောင့် osteoporosis ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်မကောင်းနိုင်တော့ဘူးလားပေါ့နော်ပြန်မကောင်းနိုင်တော့ဘူးလားဆိုတော့ဒီ OB ဖြစ်တဲ့ cause တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ steroid ကြောင့်ဒီ potentially reversible cause ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ steroid use ကိုသာကျမတို့ကအဲရက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် 6လအတွင်းမှာ6လအတွင်းမှာပဲသူ့ရဲ့ဒီ osteoporosis ဖြစ်တာတွေကတဖြည်းဖြည်းကျလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာကျမတို့ဘလို့ steroid သုံးလို့ရှိရင်ပိုဖြစ်မှာလေပေါ့နော်။ပိုဖြစ်မှာလေဆိုတော့ကျမတို့ high daily dose သုံးလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တနေ့တနေ့သုံးတဲ့ dose ကတော့အရန်မများဘူး။အကြာကြီးသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ cumulative glucocorticoid dose ကများသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် risk of fracture ကပိုပြီးတော့များမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆို even ဒီ oral တွေမကဘူး high dose inhaled steroid တွေသုံးရင် uh, and ရှာရှာပါပါပေါ့နော် high dose topical corticosteroids တွေသုံးနေဆိုလို့ရှိရင်တော့မှ osteoporosis ဖြစ်နိုင်တယ် increase risk of fracture ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့အဲ့ဒါနဲ့တစ်ချက်စဉ်းစားရဲပေါ့ alternate daily dose သုံးရင်ကိုပေါ့နော် oral တွေကို alternate daily dose သုံးရင်တောင်မှလည်း protection မရဘူးလို့ပြောပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ steroid dose ကများလေလေ ဒီ osteoporosis ဖြစ်ဖို့ risk အများလေးလေကျွန်မဒီ slide မှာပြထားသလိုပဲ steroid ကဒီ prednisone dose ပေါ့နော် prednisone နဲ့ prednisolone နဲ့ dose က equivalent ပါပဲအတူတူပါပဲဆိုတော့ prednisolone အနေနဲ့သုံးစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအတူတူပဲသူက2.5 mg per day အထိ သုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ relative risk က1.55%တဖြည်းဖြည်းတိုးလာလေလေ risk ကပိုများလေလေတကယ်လို့ကျမတို့တနေ့ကို prednisolone 7.5 mg အထက်ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ risk relative risk က5.18အထိကိုတိုးလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့က glucocorticoid use ကို generally အကြမ်းမြင်နှစ်မျိုးခွဲနိုင်ပါတယ် low low နဲ့ high နဲ့ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော် low ကတော့ prednisolone ဒီ less than or equal to 7.5 mg per day သုံးလို့ရှင်လို့တကယ်လို့7.5 mg per day တဲ့များမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ high လို့ပြောပါတယ်ဒါက American College of Rheumatology 2017 guideline ညာပြောတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဆိုတော့ risk factor ပေါ့နော်ဒီ glucocorticoid induced fracture တွေဘယ်လိုလိုမျိုးတွေမှာ risk ကပိုများသလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ glucocorticoid use နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် အဲ dose များလေလေ daily dose များလေလေ risk များလေလေဆိုတော့7.5 mg per day နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီအထက်များတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူသူ risk ကပိုများတယ်ပြီးတော့ cumulative dose ပေါ့နော် glucocorticoids တွေ cumulative dose က more than 5 gram သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ risk ပိုများပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျ steroid ကိုလက်တလောစပြီးတော့သုံးတဲ့ပထမ3လအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ risk ကပိုများပါတယ် ဆိုပြီးတော့ခါကြတော့ glucocorticoid 3လို့ associated myopathy တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲကျမတို့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ risk for fall ကပိုများတယ်ပိုများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ fracture risk ကပိုများနိုင်တယ် hypogonadism နဲ့တွဲတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲပိုပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် ဆိုတော့ steroid ကိုသုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကြောင့်လည်းကျမတို့ဒီဒီ fracture risk ကပိုများနိုင်တာရှိပါတယ်အဲဥပမာအဖြစ် rheumatoid arthritis ankylosing spondylitis အဲပြီးတော့ခါကျ inflammatory bowel disease biliary cirrhosis ဒီလို condition တွေအတွက် steroid ကသုံးခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ underlying condition ကြောင့် ASAP ကြောင့်ကိုပဲဒီ fracture risk ကပိုများတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ လူနာရဲ့အခြေခံပေါ့နော်လူနာရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းတွေဖြစ်တဲ့အသက်55နှစ်အထက်ဖြစ်တာ white race ဖြစ်တာ female sex ဖြစ်တာ menopausal age ဖြစ်တာ smoking excessive alcohol နောက်ငကိုကိုကအာဘုံ mineral density T score ကြာနေတာနောက် other endocrine disorder တွေဖြစ်တဲ့ hypogonadism hyper or hypoparathyroidism တွေတွဲတဲ့လူတွေ malabsorption ရှိတဲ့လူတွေ BMI က less than 18.5ဖြစ်ဖြစ်တဲ့လူတွေ ਨੇ အရင်တုန်းက fracture ဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ steroid သုံးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ fracture risk ကပိုများတာကိုတွေ့ရပါတယ် ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒီ steroid ကအာ osteoporosis ကိုဖြစ်စေတာလဲပေါ့နော် underlying mechanism နဲ့စဉ်းစားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက bone formation ကိုလည်း rapid decrease ဖြစ်စေတယ် bone resorption ကိုလည်း possible increase ပေါ့နော် ဖြစ်စေတယ် gut ကနေပြီး calcium absorption ကိုလည်းကျစေတယ်ပြီးတော့ urinary excretion of calcium ကိုလည်းသူကတက်စေတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ကြောင့်လည်း secondary hyperparathyroidism တွေဖြစ်နိုင်တယ် muscle mass တွေကျမယ် bone matrix ကကြာလာနိုင်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျ gonadal gonadal function တွေကြာခြင်းအပြင်သဆင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ adrenal androgen secretion ကိုလည်း suppress ဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့အာဒီ osteoporosis ကပိုးဖြစ်နိုင်တယ် ပြီးတော့ patient ရဲ့ inactivity ပေါ့နော်ဒီ underlying condition disease တွေကြောင့်လူနာက inactive ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့လေ osteoporosis ကပိုဖြစ်လာနိုင်တယ် inflammatory conditions တွေရဲ့ဒီ effects ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီ mechanism တွေအကုန်လုံးကြောင့် glucocorticoid သုံးတဲ့လူတွေမှာ osteoporosis ဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့ figure လေးနဲ့ပြန်ရှင်းပြတာပါရှင် ဆိုတော့ဒီလိုလူတွေမှာကျမတို့က osteoporosis ဝင်ပြီလားဆိုတော့အခါကျအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့ DEXA လောက်ရမယ် fresco တွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ DEXA scan ကိုအာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာကျမတို့လုပ်တင်တယ်လဲပေါ့နော်အာ DEXA scan ကိုဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာလုပ်တင်တယ်လဲဆိုရင် before starting the treatment uh, that may have the rapid adverse effect on bone density ဆိုတော့ steroid အပါအဝင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ steroid သုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်မသုံးခင်မှာကျမတို့က DEXA scan ရိုက်ဖို့လိုပါတယ်ဒါ nice guideline ရပါပြီးတဲ့ခါကျတော့ glucocorticoid သုံးတဲ့အမျိုးသမီးတိုင်းမှာအမျိုးသားတိုင်းမှာသုံးမယ်ဆိုပြီးတော့တခြား guideline တွေကလည်းဆိုထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ steroid မသုံးခင်မှာလုပ်တဲ့တယ်တကယ်လို့မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လေကိုကိုစီမှာ steroid သုံးနေတဲ့လူနာရှိနေပြီပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်လေကျမတို့ DEXA scan လုပ်သင့်ပါတယ် ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ Dexter မှာလည်းသူ့ limitation တွေအများကြီးရှိပါတယ်သူ fracture risk ကိုသူက underestimate ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ fracture တွေက BMD ကောင်းရက်နဲ့ရော fracture မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ quality နဲ့ quantity ပေါ့ဒါ balance ပြန်လုပ်ကြည့်ရမယ် positive predictive value ကတော့ဒီ fracture risk က BMD အာကြာလေလေ fracture risk ကများလေလေပေါ့နော် နောက်တစ်ခုက fresco ပေါ့ fresco မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ local အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ ਨੇ ဒီမြန်မာအနေနဲ့ကမရသေးတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ဒီ Southeast Asian country တခုခုရဲ့ဟာနဲ့ယူပြီးတော့ကျမတို့တွက်လို့ရပါတယ် online မှာဒီ fresh fresh risk assessment 2ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျမတို့ online မှာဒီ calculator ကျလာတာကိုတွေ့ရပါမယ်အဲ့ဒီမှာဘာတွေတွေ့လဲဆိုတော့ဒီ slides မှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ previous အရင်သူ့ရဲ့ sex တွေ weight တွေ height တွေပါတယ် previous fracture တွေကိုထည့်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျ parental fracture parental fracture hip ရှိမရှိအဲ့ဒါထည့်ရတယ် smoking ရှိသလား steroid use ရှိသလား rheumatoid arthritis ရှိသလားပြီးတော့ secondary OP ရှိသလား alcohol ဒါတွေဒီအချက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေ ਨੇ တွက်ပြီးတော့ BMD ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း BMD MD ကိုထည့်ပြီးတော့ကျမတို့ calculate လုပ်ယူလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ flex မှာလည်းသူ့ရဲ့ limitation တွေရှိတယ်။သူ့ရဲ့ limitation တွေကဘာလဲဆိုတော့ခါကြတော့အာဒီ risk factor နော် consider include falling rate of the bone loss or bone turnover ပေါ့နော်။ဒီအချက်တွေကြောင့် falling rate တွေကိုသူကထည့်မစင်စားထားဘူး။ပြီးတဲ့အခါကျ glucocorticoids ကလွဲလို့တခြား drugs တွေကိုသူကထည့်စဉ်းစားမထားဘူး parental history မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း parental hip fracture လွယ်လို့ other fracture other family history ကိုထည့်စဉ်းစားမထားဘူးပေါ့နော် ဆိုတော့အော်တခြား limitation တွေအောင်ပါလဲပေါ့နော်တခြား limitation တွေနဲ့ကတော့ဒီ risk ကို brand စလုံးနဲ့ဒီဒီသူ့ရဲ့ risk ကဒီမှာ brand စလုံးကိုဘလို့ကိုကိုဒီကွာ use ရှိမရှိဆိုတာကိုကျမတို့ဖြည့်ခိုင်းထားတာရှိတယ်ဒီ fresco မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖြည့်ခိုင်းထားတာဒီဘာကိုပဲ represent လုပ်လဲဆိုတော့ဒီ brand စလုံး dose 2.5 to 7.5 mg per day dose ကိုပဲ reflect လုပ်တယ်တကယ်လို့လူနာဟာကျမတို့လူနာဟာ7.5 mg of prednisolone per day ထက်ပို ပိုပြီးများများသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ fresco ဟာ underestimate ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘလို့ပြောကြလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့တကယ်လို့သာကိုလူနာဟာတစ်နေ့ကို7.5 mg of prednisolone per day ထက်များပြီးတော့တောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထွက်ထွက်လာတဲ့ဒီဒီ major osteoporotic fracture risk ကို ကျမတို့က increase by 15%ပြန်လုပ်ရတယ်။ risk of the hip fracture ကိုကျမတို့ increase by 20%ပေါ့နော်။ဥပမာအားဖြင့်ကိုကဒီ first fresco နဲ့တွက်လိုက်တယ်အဲ ထွက်လာတဲ့ဒီဒီ hip fracture rate score က2%လို့ထွက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လူနာဟာ prednisolone ကို7.5 mg per day ထက်ပိုပြီးတောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က hip fracture rate ကို20%များရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူဟာ2%ထွက်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျမတို့ကဘယ်လိုယူဆရမလဲဆိုတော့2.4%အဲလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ် ဆိုတော့တခြား limitation ကဘာလဲပေါ့နော်တခြား limitation ကကြတော့ very high dose တာတကယ်လို့သုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနတော့ကကျမတို့ဟို correct လုပ်လိုက်တာတောင်မှပဲ more than 30 mg per day of the prednisolone dose တောက်နေတယ်သို့မဟုတ် cumulative dose ကလည်း more than 5 gram per year ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ even ကျမတို့ခုန correction နဲ့တွေ့ရင်တောင်မှ fresco ဟာ underestimate ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီကျမတို့ BMD ကိုထည့်တွက်တယ်ဆိုပေမဲ့သူက hip ကိုပဲတွက်တာဖြစ်ပါတယ် glucocorticoid ကအဓိကထိတာက spine ကိုထိတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်ကလည်းကျမတို့ underestimate ဖြစ်နိုင်တာတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ကျမတို့အဲ steroid induced OP ကိုဘယ်လိုကူးကြမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုကူးကြမလဲဆိုတော့ generally တော့တူပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဒီ general public population တွေဆိုတော့ပထမဆုံးတော့ဖြစ်စေတဲ့ cause ပေါ့နော်အာရှင်းပါတယ် steroid ကြောင့်ဖြစ်တယ် steroid ကိုအနေဆုံးဖြစ်အောင် duration အတိုဆုံးဖြစ်အောင်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်မလိုတော့ဘူးဆိုရင်ရက်လို့ရရင်လည်းရက်နိုင်အောင်ပေါ့နော် minimize the steroid exposure ဒါဒီအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရင် ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပြောခဲ့သလိုပဲ steroid misuse လိုမျိုးကိုကျမတို့ရှောင်ဖို့လိုပါတယ် misuse ရှိရင်လည်းချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ OP ဖြစ်မှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့တန်းဖြတ်ဖို့တော့မရပါဘူးရှင်ဒါတွေကတော့အရင်ကဆွေးနွေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ အဲကျမတို့ဒီ underlying ဒီ condition ကိုလည်းကောင်းကောင်း control ပေါ့နော်လုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ် steroid လိုနိုင်တဲ့ condition တွေကိုတခြားဖြစ်နိုင်နေဆိုရင်ရော steroid sparing နဲ့ရောရနိုင်တဲ့ condition လားဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ disease activity ကိုတခြားဆေးတွေနဲ့ရောကောင်းကောင်း control လုပ်နိုင်သလားအဲ့ဒီအချက်တွေကိုကျမတို့လုပ်ချင်းအဖြစ်လဲ steroid use ကို minimize လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ physical activity ပေါ့နော် အဲ OP ပါထုံးစံနိုင်မယ်ကျမတို့ဟို physical activity ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်လူနာရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူလုံးနိုင်ရင် လုံးနိုင်သလောက် weight bearing activities တွေလုပ်သင့်တယ်နောက်ပြီးတော့ခါကျတော့ strength training ပေါ် muscle strength ကို improve ဖြစ်စေတဲ့ strength training တွေလုပ်သင့်တယ် for prevention ကလည်းတစ်ပြိုင်တည်းထဲမှာလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခါကျတော့အာကျမတို့လူနာတွေကို calcium နဲ့ vitamin D ပေးဖို့လိုသလားပေါ့နော်ပေးဖို့လိုသလားဆိုတော့အဲ သူ့ကိုအဲဒီလိုလူနာမျိုးကိုကျမတို့လူနာတွေ steroid ယူနေပြီဆိုလို့ရှိရင် dietary intake of calcium မှာ adequate ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ကျမတို့ဘယ်လောက်လိုလဲဆိုတော့တစ်နေ့ကို1000 mg ရှိဖို့လိုပါတယ် vitamin D ကလည်းကျမတို့ recommended dose 600နဲ့800 international unit ကြားထဲမှာရှိဖို့လိုပါတယ်တကယ်လို့မရှိနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်း replacement တည်တည်ချာချာပေးဖို့လိုပါတယ်တကယ်လို့လူနာက vitamin D severe deficiency ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်း severe deficiency ရဲ့ treatment အတိုင်း loading dose တွေနဲ့သွားဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ ဒီလိုမျိုး general population မှာထက်ကိုကျမတို့ steroid use လုပ်တဲ့လူနာတွေဟာ calcium နဲ့ vitamin D ပြည့်ဖို့ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနကျမတင်ပြသွားခဲ့သလိုပဲ steroid use မှာဆိုလို့ရှိရင် increase excretion of urinary calcium ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူ့ရဲ့ဒီ drug itself ကြောင့်ကိုပါ calcium နည်းနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ calcium တကယ်ပြည့်ပြည့်ဝဝပေးဖို့ဟာအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာကိုပေးခြင်းအပြင်လေကျမတို့ဒီ long term low dose steroid use တွေရှိတဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် trial တွေကဗာပြလဲဆိုတော့ BMD decrease ကိုကျစေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအာဒီ high dose တာသုံးနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ bone loss ကို completely ဒီ vitamin D နဲ့ calcium only နဲ့ကျမတို့ prevent မလုပ်နိုင်ပါဘူးရှင် ဆိုတော့ကယ်လ်ဆီယမ်အလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ preventing bone loss မှာ effect မရှိပါဘူးကယ်လ်ဆီယမ်နဲ့ vitamin D နဲ့နှစ်ခုတွဲပြီးတော့ပြည့်ပြည့်ဝဝပေးဖို့လိုပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဆေးတွေကိုဘယ်အချိန်မှစပေးမလဲ။ဘာဆေးတွေပေးမလဲပေါ့နော်။ကျွန်မဆက်ဆွေးနွေးမှာအဲ့တော့ဆိုတော့ pharmacological treatment အနေနဲ့2017 guideline of American College of Rheumatology ကဘလို့ပြောလဲဆိုတော့အာကျွန်မတို့ any patient ပေါ့နော်။အရင်တုန်းကသာ fracture osteoporotic fracture ရခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် လူနာတိုင်းကို prednisolone dose more than 2.5 mg per day သုံးနေပြီဆိုတာနဲ့တန်းပြီးတော့ pharmacological treatment ပေးဖို့ recommend လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ glucocorticoid ကိုအဲသုံးနေပြီးတဲ့အခါကျအရင်က fracture မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ bone mineral density လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျ DEXA scan မှာ T score က -2.5 or less ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင် spine မှာပဲဖြစ်ဖြစ် femoral neck မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာပဲရှိရှိ T score -2.5 နဲ့အောက်ရှိပြီဆိုလို့ရှင်အရင် fracture ရှိရှိမရှိရှိ steroid သုံးတဲ့လူတွေမှာ dose ကိုဒီဒီ pharmacological treatment ကိုစတင်ပါတယ်ပြီးတော့အသက်ကြီးတဲ့အမျိုးသားတွေ 50အထက်ပြီးတော့ post menopausal women တွေဒီလိုလူမျိုးတွေမှာ သုံးသင့်ပါတယ် drugs ကိုတကယ်လို့ကိုလူနာကအသက်40နဲ့အထက်ဖြစ်တယ်ခုနပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရောစေးပေးရမှာလားပေါ့နော်အဲ့ဆိုအဲ့လူနာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကစေးကိုဘယ်ချိန်မှာစဉ်းစားမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ fresco ကိုဆက်ပြီးတော့တွက်ဖို့လိုပါတယ် fresco တက်ထွက်တက်ထပ်ပြီးတွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ tenia major osteoporotic risk of fracture က at least 20%ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေ risk of hip fracture က at least 3%ရှိလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့လူနာဟာအသက်40နဲ့အထက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူနာမျိုးကိုလည်း pharmacological treatment ပေးဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်သတိပြုဖို့လိုတာကကိုယ့်ရဲ့ fresco ကသူက correct လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ glucocorticoid use က more than 7.5 mg per day ထက်ပိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မကတင်ပြသွားခဲ့တယ်လို့ပဲပြန်ပြီး correct လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ဒီ ACR 2017ကသူကကျမတို့ glucocorticoid use လူနာတွေကိုဘယ်လို risk ခွဲလိုက်ပါတယ် high fracture risk ရယ်ပြီးတော့ခါကျ moderate risk ရယ် low risk ရယ်ဆိုပြီးတော့ခွဲထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီ slides မှာကျမပြထားပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့အသက် 40အောင်နဲ့အသက်40နှစ်အထက်ဆိုပြီးတော့ပြန်ခွဲပါတယ်ဆိုတော့အသက်40အထက်အောက်မှာဆိုရင်ကျမတို့ကအရင်တော့ fracture ရှိခဲ့ရင်ရှင်းတယ်ဒါဆိုရင် high risk ပဲဆိုတော့အသက်40နဲ့အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင် fracture ရှိခဲ့ရင် high risk ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် DEXA လုံးလိုက်လို့ T score အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ -2.5 နဲ့အောက်ဆိုရင် high risk ပဲအသက်50အထက်အာဒီဒီဘယ်လိုလူနာမျိုးမှလဲဆိုအသက်50နဲ့အထက်ယောက်အထက်ယောက်ျားတွေသို့မဟုတ် post menopausal woman တွေမှာ T score -2.5 နဲ့အောက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျမတို့ကဒါ high risk ပဲ fresco တွက်လိုက်လို့ major osteoporotic fracture က20%နဲ့အထက်ပြီးတော့ခါကျ10 year risk of hip fracture က3%နဲ့အထက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ high risk ထဲမှာပါတယ် moderate risk ကတော့ခုနကတော့ frax မှာပဲကျမတို့ major osteoporotic fracture risk က 10နဲ့19% uh hip fracture က1နဲ့3%ကြာရှိလို့ရှင် moderate risk တကယ်လို့အိုက်အောက်ပေါ့10% uh major osteoporotic risk fracture 10% uh hip fracture က1%နဲ့အောက်ဆိုလို့ရှင်เนาะ low fracture risk တွေမှာကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်တကယ်လို့ အခုလူနာက40အောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့က Z6 နဲ့တွက်ပါတယ်အဲတကယ်လို့ Z6 က -3 အောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ် rapid bone loss ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးတော့ကိုလူနာကလည်း7.5 mg per day ထက်ပိုပြီးတော့တောင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ moderate risk ထဲမှာယူဆပြီးတော့ဒီအချက်တွေဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့ low risk လို့ပြောပါတယ် ဆိုတော့ low risk ကိုဘယ်လိုကုမလဲ moderate နဲ့ high risk ကိုဘယ်လိုကုမလဲပေါ့နော် low risk ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ monitor ပဲဆက်လုပ်မယ် risk assessment လုပ်မယ် every 2 to 3 years လုပ်မယ် risk factor ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ moderate risk ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်ငယ်တဲ့ပုံမှာနဲ့အသက်ကြီးတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အရင် fracture ရှိတယ်အသက်ငယ်တဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင် fracture ရှိတယ် zest ကိုခုနပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေပါပဲဒီအချက်တွေပေါ့နော် moderate risk တွေကိုပါတဲ့ moderate က high risk တွေမှာပါတဲ့အချက်တွေပေါ့ဒီဟိုအသက်40နဲ့အထက်မှာလ လည်းခုနပြောခဲ့သလိုပဲ moderate or high risk တွေမှာပါတဲ့လူကြီးဆို moderate risk ဆိုတော့ကျမတို့ကဒီဒီ major osteoporotic risk fracture ကို10%ကလေးအကိုစတွက်ပြီးတော့ဒီ frax score မှာ hip fracture risk ကိုလည်း1%လေးစတွက်တယ်ပေါ့နော်ဒီအချက်တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ treatment ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာကိုလူနာဟာ child bearing potential ရှိမရှိဆိုတာကိုလည်းပြန်ခွဲပါတယ်တကယ်လို့ကိုလူနာဟာ child bearing potential ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်း pregnancy ယူဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ base possible needs မရရင် second second line အနေနဲ့ teriparatide သုံးပါတယ်တခြားအနေနဲ့အဲ့ဒီဆေးတွေသာမရနိုင်ရင်တော့နောက်ထပ် therapy တွေနဲ့ကတော့ IV based phosphonates နဲ့ denosumab ကိုစဉ်းစားသင့်ပါတယ် တကယ်လို့ကိုလူနာဟာ child bearing potential မရှိဘူးအမျိုးသားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာနဲ့ဆောင်လဲဆိုတော့ oral based phosphonates နဲ့ပဲစပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တခြားအနေနဲ့ဆိုရင် IV based phosphonates teriparatide denosumab နဲ့တကယ်လို့ post menopausal woman လည်းဖြစ်တယ်တခြား treatment တွေကလည်း available မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့လည်း raloxifene ကိုသုံးလို့ရပါတယ် ဆိုတော့ဒီဟာကဒီကျမတို့ glucocorticoid induced osteoporosis မှာသုံးနိုင်တဲ့ဆေးတွေကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျမအသေးစိတ်တစ်ခုချင်းပြန်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ base phosphonates တွေပေါ့နော် base phosphonates တွေကအဲကျမတို့ randomized trial တွေတော်တော်များများမှာပြောခဲ့ပြီးသား alendronate residronate zolidronate abendronate ဒီဟာတွေအကုန်လုံးဒီကျမတို့ bone mineral density ကိုတက်စေတယ်ပေါ့နော် steroid use သုံးနေတဲ့လူနာတွေမှာဆိုတော့သူတို့ကဈေးသက်သာတယ် ပြီးရဲ့ခါကျတော့ safety profile ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ bisphosphonates ကိုကျမတို့ every patients မှာ first line အနေနဲ့စဉ်းစားသင့်တယ် contraindication မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့ခါကျ unacceptable side effects တွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့သုံးသင့်တယ်ဆိုတော့ IV bisphosphonates ကိုဘယ်ချိန်မှာသုံးမလဲဆိုတော့ oral နဲ့ကို compliance မကောင်းတဲ့လူနာတွေရှိပါတယ်ကျမတို့လူနာတွေမှာဆိုတော့ဒီလိုလူမျိုးဆိုရင်တော့စဉ်းစားသင့်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျ oral formulation ကိုကောင်းကောင်းမတောက်နိုင်တဲ့လူမျိုးတွေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေကျမတို့ IV ကိုသုံးမယ် ဆိုတော့တစ်ချက်သတိထားရမှာက base phosphonate ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ kidney function ကောင်းမှုလိုပါတယ် EGFR 30အောက်ဆိုလို့ရှိရင် resdronate နဲ့ ivandronate ကိုအသုံးမပြုသင့်ပါဘူး30 alandronate နဲ့ zoledronic acid ကိုလည်း EGFR 35 ml per minute အောက်ကိုရောက်နေတဲ့လူနာတွေမှာအသုံးမပြုသင့်ပါဘူးရှင်ဒါကတော့ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ base phosphonate တွေကို dose တွေနဲ့သူ့ရဲ့ advantage disadvantage ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဆိုတော့သူက safe ဖြစ်တယ် affordable ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ side effect တွေနဲ့ GI side effect တွေရှိတယ်စေးတောက်ရတယ်ဆိုတော့ pill burden တွေရှိတယ် adherence ကိုစဉ်းစားတင်တယ် EGFR မကောင်းရင်တော့သုံးရတာခက်လိမ့်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ hip fracture အတွက်ကိုတော့ reduction ရှိတယ်လို့မပြောဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ anabolic တော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ IV zoledronic ကတော့သူကတစ်ချိန်တည်းပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ cost effective ဖြစ်တယ် compliance အနေနဲ့ကောင်းတယ် convenient ဖြစ်တယ် GI side effects တွေမရှိဘူးဒါပေမဲ့လည်း healthcare personnel နဲ့ဒီ hospital admission တွေတော့လိုတယ်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲ EGFR level ကြာရင်သုံးလို့မရဘူးပြီးတဲ့အခါကျတော့ hypocalcemia ရနိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးတော့ကျမတို့သတိထားဖို့လိုပါတယ် vitamin D deficiency ကြာနေတယ် less than 50 nanomole per liter အောက်မှာရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပေးလိုက်လို့ရှိရင် hypocalcemia risk ကအရန်များပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ vitamin D replacement ကိုအရင်စတင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့တော့ acute phase reaction တွေရနိုင်တယ်အော်ပြီးတော့ခါကြတော့ osteonecrosis of the jaw risk ကရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့မပေးခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ dental treatment တွေအဲလုပ်ဖို့ ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ dental treatment ကိုအရင်ဆုံးလုပ်သင့်ပါတယ်ဒီဆေးကိုအရင်မပေးသင့်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီဟာပေးလို့ရှိရင်တော့ atypical femoral fracture တွေပေါ့နော် sharp မှာ fracture တွေရတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ် anabolic မဖြစ်ဘူးပေါ့နော် ဆိုတော့ဒါကတော့ base phosphonates အကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ base phosphonates ကိုအာမသုံးနိုင်ဘူးပေါ့ contraindication တွေရှိတယ်ဆိုရင်နောက်ဘာဆေးသုံးနိုင်လဲဆိုတော့ teriparatide သုံးလို့ရပါတယ်သူကတော့ anabolic drug ဖြစ်တဲ့ bone formation ကို ကောင်းစေတယ် trial တွေမှာလည်းသူက အာဒီ patients အာဒီ428ယောက်မှာစမ်းထားတာတော့ glucocorticoids သုံးနေတဲ့လူနာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါသုံးသုံးတဲ့လူတွေကိုအာ teriparatide တို့ alendronate တို့က36 months သုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်သုံးလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ teriparatide က alendronate နဲ့စာလို့ရှိရင် BMD အာ raise ဖြစ်တာပို့ပြီးတော့ ဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ vertebral fracture risk ကလည်းဒီ terriperidite သုံးနေလူနာတွေမှာပိုနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါက trial ကို ပြတာပါဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီ teriparatite ကသူက SC injection um daily ထိုးရတယ်နှစ်နှစ်ထိုးရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျသူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့ချက်ကတော့ vertebral fracture ကိုသူကအာကောင်းသေးတယ်အာ onset ကလည်းမြန်တယ် energetic effect လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ဈေးကြီးပါတယ် အဲဒီတကယ်လို့နှစ်နှစ်သားသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် US ဒေါ်လာ8500ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုလက်လန်းမမီနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမှာတော့ရောက်နေတယ်ဆိုတော့နှစ်နှစ်ပဲသုံးတယ်နဲ့နှစ်နှစ်ထက်ကျော်ပြီးသုံးလို့မရဘူး daily SC သုံးနေရတယ်ဆိုတော့ injection ကိုကြောက်တဲ့လူနာတွေအတွက်တော့နည်းနည်းခက်ခဲမှာဖြစ်ပါတယ်သူက hip fracture အတွက် data မရှိဘူးပြီးတော့ခါကြတော့ PTH များသူက risk ဖြစ်နေသလားပေါ့နော်ဟို risk ဖြစ်နိုင်သလားဆိုတော့ concern လေးတော့ရှိတယ် uncertain effect တော့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ CKD တွေ secondary hyperparathyroid ဖြစ်နေတဲ့လူနာမျိုး မျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့သတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့အဲကျမတို့ terry paratite အကြောင်းကိုပြောပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ခုက denosumab ပေါ့နော် denosumab ကကြတော့သူက bone resorption ကို prevent လုပ်တာ by binding to the rank L ပေါ့နော်ဆိုတော့ osteoclast တွေရဲ့အဲဒီ development ကိုသူက interfere လုပ်လုပ်ခြင်းအပြင် osteoporosis ကို treat လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့သူ့မှာလည်း non inferiority trial တွေရှိတယ် long term dose use မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီ BMD ကိုပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ increase ဖြစ်စေတယ်သူကပို့ပြီး superior ဖြစ်တယ်လို့ပြထားတဲ့အဲ trial တွေရှိပါတယ်အဲ risk of risk of fracture ကိုလည်းကြာစီတဲ့အချိန်မှာလည်း non inferior ဖြစ်တယ်လို့ပြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာ higher risk of infection ရှိနိုင်ပါတယ် ဆိုတော့ denosumab ကသူကဘယ်လိုပေးရလဲဆိုတော့ SC ပေးရတယ် every 6 months ပေးရတယ်သူက potent anti resorptive action ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကို EGFR 30 out ဖြစ်နေလို့ရှိရင်သုံးလို့မရဘူးသူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့အဲသူ sorry သူ့ကို EGFR 30 out ဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးတော့ contraindication မရှိဘူးသူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ကအဲ renal function ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုသုံးလို့ရတယ်သူ့ရဲ့ onset of action ကလည်းမြန်တယ် ဆိုတော့သူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ healthcare provider လိုတယ်ပေါ့နော်ဆရာဝန်စီသွားပြီးတော့ဟိုလောက်ရတယ်ထိုးရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တကယ်6လတစ်ချိန်သုံးဖို့လေလိုတယ် risk of hypocalcemia ခုနအတိုင်းပဲအဲ vitamin D deficient ဖြစ်တဲ့လူတွေမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့များတယ် osteonecrosis of the jaw လည်းပို့ဖြစ်နိုင်တယ် atypical femoral fracture တွေလည်းပို့ဖြစ်နိုင်တယ် anabolic မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ကိုတကယ်လို့သာဒီလူနာမှာ multiple immunosuppressive drugs တွေသုံးနေတယ် biological ရဲ့ treatment တွေသူ့ရဲ့ underlying disease condition ကြောင့်သုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက safety data limited ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ first line အနေနဲ့ဒီလိုလူနာမျိုးမှာတော့ denosumab ကိုအသုံးမပြုသင့်ပါဘူး ပြီးတော့နောက် drugs ကတော့ third line drugs တွေနဲ့ကျမတို့သုံးလို့ရတာကတော့ raloxifene ပါ raloxifene ကို third line drugs အနေနဲ့ကျမတို့အာဘယ်လိုလူနာမျိုးမှာသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ကျမတို့ first line အနေနဲ့တော့ဘယ်တော့မှမသုံးဘူးကိုလူနာဟာတကယ်လို့တခြား treatment တွေကို သုံးလို့မရဘူးအာသုံးလို့သုံးလို့မရနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အာတခြားဒါမှမဟုတ်တခြား treatment တွေ fail ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ post menopausal women တွေမှာကျမတို့သုံးလို့ရပါတယ်အဲ calcitonin နဲ့လည်းတွဲပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ် ဆိုတော့ကျမအခု drugs တွေကတော့ဒီ glucocorticoid induced osteoporosis drugs တွေမှာ osteoporosis မှာသုံးနိုင်တဲ့ first line drugs second line drugs တွေနဲ့ third line drugs တွေကိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့လူနာတွေဟာအမျိုးသမီးတွေလည်းပါနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့အမျိုးသမီးတွေ childbearing age လည်းဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ pregnant woman တွေမှာရောဒါမျိုးတွေကိုသုံးပါလားဆိုတော့မသုံးပါဘူး not recommended ပါသူက clinically significant adverse effect တွေတွေ့တယ်လို့တော့ features မှာတွေ့တယ်လို့တော့ ဆိုမထားပေမဲ့ data တည်တည်ချာချာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ not recommended ပါ pregnant women တွေမှာတကယ်လို့အာဒီ childbearing age မှာကိုယ့်ရဲ့လူနာဟာ treatment ကလိုနေတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့ pregnant တော့မဟုတ်ဘူး childbearing age တော့ဖြစ်နေတယ်သူကလည်းအရင်က previous fracture ဖြစ်နေတယ် high risk of the fracture လည်းဖြစ်နေတယ်ဒီလိုလူနာမျိုးဟာ glucocorticoid သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ treatment ကိုစဉ်းစားရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဆေးတွေကိုပဲသုံးမလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ residronate နဲ့ teriparatide ကိုပဲကျမတို့ရွေးချယ်ပြီးသုံးသင့်တယ်ဆိုတော့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုသုံးသင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဆေးတွေဟာ shorter half life ဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အာ ဒီ retention နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုတော့ animal study တွေမှာ denosumab ကြောင့်ကျမတို့ teratogenic effect တွေတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ use with caution birth control တွေတည်တည်ချာချာလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ post menopause pre menopausal women တွေနဲ့ younger than 50ပေါ့နော်အဲ့လိုလူနာမျိုးတွေမှာ younger age တွေမှာ ပေါ့နော်ဒီလိုလူနာမျိုးတွေမှာတော့ကျမတို့ကဆေးကို recommend မလုပ်ပါဘူး တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့လူနာဟာ premenopausal woman တော့ဖြစ်တယ်အဲ child bearing potential လည်းမရှိဘူး risk of fracture ကလည်းများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆေးကိုဟိုစဉ်းစားတင်တယ်ဆေးကိုစဉ်းစားတင်တယ်ဆိုတော့ဘာဆေးတွေသုံးမလဲဆိုတော့ alandronate residronate dolizolidronic acid နဲ့ teriparatide ကိုစဉ်းစားတင်တယ် အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုပြန်ခွဲလဲဆိုတော့ shorter duration လားပေါ့နော် shorter duration ပဲသုံးတယ်အာ shorter duration of glucocorticoid use ပေါ့1 to 3 months ပဲသုံးတယ်5 mg per day or higher သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ alendronate residronate ပဲသုံးပြီးတော့တကယ်လို့ higher dose ကိုသာသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟို antibisphosphonates ကိုကျမတို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ဆိုတော့ child bearing potential ရှိတဲ့လူနာတွေမှာ fracture lyrics လည်းရှိတယ်သူကအာသူသုံးတဲ့ dose ကလည်းအာ therapy ကလည်းအာ less than 7.5ပဲအာ short short term ပဲသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာ short short term ပဲသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဆေးကိုသုံးစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ longer than 3 months သုံးတယ်7.5 mg per day ထက်သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဒီဒီဟွာကိုဆေးကိုသုံးဖို့ ဟိုသုံးဖို့ကိုစဉ်းစားသင့်ပါတယ်ဆိုတော့အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လူနာတွေကို post menopausal လား pre menopausal လားဆိုတာကိုအရင်ခွဲပါမယ် post menopausal woman ဖြစ်တယ်အသက်ကလည်းပဲဒါမှမဟုတ်ယောက်ျားယောက်ျားမှာအသက်50နဲ့အထက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် steroid စသုံးတော့မလားစသုံးတော့မယ်ဆိုရင် steroid use က short term လား long term လားစဉ်းစားမယ် တကယ်လို့ steroid use က short term ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင် fracture ရှိဘူးသလားစဉ်းစားမယ်အရင် fracture မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ သူ့ကို treatment မပေးဘူးအရင် fracture ရှိခဲ့ဘူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေ treatment ကိုစဉ်းစားမယ်တကယ်လို့ကိုလူနာက long term တောက်ရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် dose ကို ပြန်စဉ်းစားမယ်7.5အထက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ treatment လုပ်မယ်7.5 mg per day အောက်ဆိုလို့ရှိရင်အရင် fracture ရှိဘူးလားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ treatment ကိုမစဉ်းစားဘူးအဲ treat sorry အရင် fracture ရှိဘူးသလားရှိဘူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် treatment ကိုစဉ်းစားမယ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ fresco ကိုပြန်တွက်မယ်အဲ့ဒီမှာ threshold အထက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะ treatment ကိုလုပ်မယ်အဲတကယ်လို့ threshold အောက်မှာပဲဆိုလို့ရှင်เนาะ reassure လုပ်မယ်ပြန်ပြီးတော့ assess လုပ်မယ် တကယ်လို့ကိုလူနာဟာ premenopausal ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေယောက်ျားအသက်50အောက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင် fracture risk ရှိဘူးသလားအရင် fracture risk ရှိဘူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျမတို့က treatment ဘက်ကိုပိုစဉ်းစားမယ် fracture risk မရှိဘူးဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะ treatment ကိုမစဉ်းစားဘူးအဲ့ဒီ fracture risk ရှိဘူးတဲ့လူတွေထဲမှာကျမတို့က child bearing woman လား child bearing woman မဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ယောက်ျားလားပေါ်မှာပြန်ခွဲတယ် child bearing woman ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျမတို့က duration ကိုကြည့်တယ် duration 3လအထက်ဒီ dose ကလည်း7.5ထက်အထက်ဆိုလို့ရှိရင် treat လုပ်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ treat လုပ်ဖို့အာ consensus မရှိဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ childbearing age လည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားဖြစ်တယ်ဒါတို့မဟုတ်ယောက်ျားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ duration ကိုပြန်ကြည့်မယ် duration က3လအထက်လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ duration က1 to 3 months dose ကလည်း5 mg ထက်ကျော်သလားအဲ့ဒီအချက်တွေရှိရင် treat လုပ်မယ်မရှိရင် treat မလုပ်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ um key messages အနေနဲ့ကျမရဲ့ last slide ပါရှင် key messages အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် steroid induced osteoporosis ကတော်တော်လေး common ဖြစ်ပါတယ် risk ကဆေးဆပြီးတော့3လနဲ့6လမှာဆိုလို့ရှိရင်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ် even in the low doses မှာတော့မှ risk ကရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် risk risk factor တွေဖြစ်တဲ့အရင် previous fracture ရှိခဲ့တဲ့လူတွေအသက်ကြီးတဲ့လူတွေ post menopausal ဖြစ်တဲ့လူတွေ တွေ dose duration တွေ BMI နည်းလွန်းရင် BMD နည်းနေတဲ့လူတွေပြီးတဲ့ခါကျ underlying condition ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လဲ osteoporosis က risk ကပိုများနိုင်ပါတယ်။ post menopausal women အနေနဲ့အဲဒီအသက်50အထက်ယောက်ျားတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က treatment ပေးဖို့အတွက်ကို low threshold ထားပါတယ် individualize တကယ်လို့ဒီလိုမျိုး post menopausal women မဟုတ်ဘူး pre menopausal ပဲဖြစ်တယ် younger man တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ individualize decision ပြန်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် CFAM, caring for well-being.